你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，各位众朋友，大家好，我是大师。OK，现在我们要玩的游戏是《侠客风云传前传》第六期幽冥路。那上一集呢，我们打败了游，哎，不是，不是打败游指挥使，我们追到游指挥使，但是没有救到孟婆的孩子。然后孟婆成为了我们那个兄。 呃，四个兄弟妹，孟婆、罗刹、敖广跟严丹生结交为义兄义兄妹这样。OK，好，那我们下一个主线关卡是《生死判之府会巨寇》，严丹生等人收留了无依无靠的孟宪师，而他的自夫君念生身上学来的逆中和探查技艺，亦补足重的原先在情报收集上的不足。一日，两帮弟子忽然来报。 城中帮众遭到新上任的杭中知府擒住。据传此人不但雷厉风行，武功更是高强。严丹严丹生正纳闷间，忽见山下大哎火光冲天。帮主帮主，不好啦！什么？事？好吵闹啊！你们可不是又抢哪家的鱼吧？不不是啊，帮主。这已经是这个月第三次，告诉你们多少次，各家渔获都分配好的，别越界。你们这些饭捧饭桶，偏偏当耳边风。 帮主是老老黄他们，他们给官官府抓了，午后便要问斩。午后问斩，混账东西，想到日上三干的，你才来报，又有何用？哎，他们干了啥事？老黄他们一早收完了碎银，便到太白楼喝了烂醉，不知怎么的，和酒酒酒楼里的掌柜和小二起了冲突，一言不合就打了起来。妈的，就会给老子找麻烦！帮主，帮主。 怎么回事啊？怎么连你们的瞎嚷嚷？小三他们给官府抓住了，午后便要问斩。无 <laughs> 言，傻眼，两个都傻眼。嗯，你们两手下的小子们，今日可真有精神呢。喵，干点啥事？快快说了。这吞吞吐吐干什么？快说！小三他们上鱼村去，闲来服侍姑娘不好看，和乱淘宝起了争执，还动上了手。一群饭桶。 上机缘更好吃的，是这样呗。以后怎么别去了？ <laughs> 对不起，我好想笑。你们这几个人是什么时候被捉的？衙门又是怎么判的？老班他们杀了人都傻了，外头刚好一对捕快经过，马上把他们捉回回去。啊，杀了人哦！谁知道知府审审都不审，抓老班他们直接判了斩立决。对对对，在我们这也是。 我在外头听他逃跑，到处叫嚷。老张他们打倒几个捕快，就冲了出来。谁知外头来了一座大轿子，里头飞出了一个长髯大汉，使的兵器是极是古怪，是棍又是枪，剑端又却是毫毛，倒像是大毛笔。三两下便把老张他们打倒在地，追回了衙门。啊，我记起来了，判了老黄斩立决，就是这个黑胡子大汉。听起来像是判官笔，可寻常武营中人用的判官笔都是短小短小兵刃。 从没听过这么大的石船，你们可知道那人是谁？这听旁边几个老百姓说，那厂长大汉便是新上任的知府大人。那知府做老张他们，也是审也不审，直接下狱，听候处斩的。你说知府？会武功的知府？你们几个去查查这家伙的来历。哼，敖龙王，你那手下一边凉快去吧，我这有你想知道的东西。你知道？ 那杭州知府姓文名敬之，乃是六扇门出身的高手，持得一件奇门兵器，名唤芦荟巨笔。本是京师顺天府的通判，为人刚正不阿，嫉恶如仇，以严刑峻法出名，就是达官贵人他也敢办。 <laughs> 哈哈，我道是谁？原来是文通判那个死脑筋。当年他也曾和张美一同上书抗议秦王灭门之事。这人虽然有些尸骨无化，但也是一条敢做胆上的好汉。 不错，朝中那些权贵是他的眼中钉，正想随便找个理由将他调离京师衙门。恰好杭州沿海出了这名这群匪类，朝廷便将这个探索商人丢了这这文大人前脚刚进杭州城，我便留上了心。衙门那些捕快口风松得很，几便洪大下肚便把话全说了出来。如今他的府邸位置、家眷亲戚，我都已经调查清楚了。哇塞，好可怕哦！ 原来这些日子在九龙卖唱是干这些事去了。哼，老龙王，你那还犹豫我干什么去了？啊，那个、那个，在我后头鬼鬼祟祟小时，原来是你的人呐！嘿，还有谁啊？臭水车每次见你下山，便急着派人跟上你后头，八成是怕你去干了什么傻事。你这麻里，给我闭嘴！哦，敖广还对孟婆蛮好的嘛。敖龙王。 你的好意，妹妹，我是心领了。不过下回记得派些行为检点些的小子，每回总是酒后乱性。妹妹，我要替他们上号，也是麻烦的很呢。那些个蠢材，哈哈哈！妹子干得漂亮，想不到你对这刺杀情报之事如此熟练。大哥过奖了，毕竟胜哥那些日子教我的，也不只有武功。既然牺牲在这此地，总是该自己让自己派上些用场嘛。 孟婆语音刚落，一道冲天焰火伴随着尖锐哨音、啸音自山脚直窜天际。哇！杭州知府带兵杀上来啦！啊，文通判可真没变，干起事来总是那么有效率。哈哈，可真是说曹操，曹操到。咱们有客人了，让他上来。莫挡着人家的路，咱们好生款待文知府。是。 妹子，有一件事要交给你办。大哥，尽管吩咐。啊！诶？诶？那其他人呢？然后没有音乐是怎样？哦，其他人已经登场是不是？好，必到严当真在此，闻知府。 久仰大名了，哼！大开家门，又本官上来，可是想来个请君入瓮，简直痴心妄想。此间三道都已被本官大军把守，尔等纵有三天羽翼，斗金斗相遇，今日也是插翅难飞，难逃本官这座五指山的。这个判官。 出现这个剧情，幽冥这剧情其实不太意外，因为在前传的时候啊，呃，魔跟几场呃阎王他们的对手打的时候，他有出现，而且非常的显眼，但是他没有任何的，他他有对话吗？好像有，但是不多。哼，不过是个朝廷狗官，吹得好大一口气，区区匪贼还敢在此口出狂言，快快束手就擒，本官。 今日便要替杭州城的百姓除去心头大患，将尔等就地正法。文师傅，您且去问问沿海百姓，真正侵扰他们身家性命的究竟是谁？嘿，还有什么好问？尔等打家沿海居民，烧杀掳掠，挟持东海，闹得杭州城人心惶惶，但文猛孤陋寡闻吗？ 这些年来，我和海龙王和旁边这个马脸，不知替这些窝囊官兵打退了多少伪贼，拯救了多少沿海百姓。咱们最多呢，也不过向这些百姓定金收取些回扣。只要按照咱们的规矩来，大伙大伙都能安居乐业。哼，倭寇为祸沿海，这事自有本官来处置。尔等见缝插针，妄图。 从百姓的苦痛中牟利，大发战争之财，用心如此险恶，罪加一等。好的，见缝插针，但老子养的这东海龙宫不用花一分一毛钱吗？文动派，可还记得我罗游吉？老子不想和你动手，快快给老子退下山去。这些年来，本官都以为这是朝中谣言，想不到。 你还真的落草为寇了，罗刹！世间是非黑白，清清楚楚。你自自甘堕落，选择了黑的那面，今日也莫怪本官辣手无情。呸呸呸！你这死脑筋还真是没变。好个自甘堕落，好个是非黑白，当真要逼老子用这这杆枪打死你！哼！我云知府既如此死古不化，冥顽不灵，严某！ 也只能用你这笔单刀你一会了。放肆！众将士，拿下他们！嘿 <laughs> 嘿嘿，弟弟，咱们该上了。这人到底谁啊？不会是黑白无常吧？嘿嘿，大哥，咱们多杀点匪贼，回去文大人可又有重赏给咱们了。哎，好像是哦，长期，哎，是吧？黑白无常以前长这样。嘿。 弟弟，你说的不错，文大的向来重赏重罚，咱们俩卖力些，升官发财指日可待。对啊，黑白无常吧，看起来就很像啊。孟婆不知道去哪里我真需要孟婆啊。哦，黑白无常真的很好笑哎，我很喜欢他们。 兵官证书。啊哈！我又忘记开冰官神书。加官进爵，指日可待。呃，文庆之手下官兵自小家贫，投身官府就是为了糊口。虽然位阶和武艺均不高，但因和其双胞胎兄弟长期默契十足，两人同心，办事有力。但文庆之很是倚重。荡去鸡参葫芦肉。 笑谈可以，匈奴血杀，指日可待。真的，真的是黑白无常。 <coughs> 我们文大人何等神通广大，会惧怕你们这些小贼？我们文大人何等神通广大，会惧怕你们这些小贼？咱们常氏兄弟也不是省油的灯，你们今天可倒大霉了。 那配音好像哪里听过哎，听一次。咱们常氏兄弟，咱们常步步高升，就在今天。我们文大人何等神通广大，会惧怕你们这些小贼？配音真很好笑。啊，文静之哎，哦，大哥啊，大哥。 弟弟见证，又命丧于此啊！老弟别死别死，咱们异心同体，你死了我也活不了。这还是交给文大人吧。咱们快撤到后边，留着青山在，不怕没柴烧。嘿，这两个不正经的小丑，真的是光兵吗？哼！啊！火！呃！火炮还没到位吗？大人中没中？但我还在搬呢。 到上头上意嫁给一刻钟，怎么了，文知府？竟是派部下上来送死？你应该不是贪生怕死之辈吧？哼，好，本官便来瞧瞧你有何本事。哎，大人别动气啊，咱们派人再上耗死这些匪贼。区区小贼，本官可还不放在眼里。你们要给本官料证，注意周遭动静。啊，是，来人呐！ 护好大人！来，东海龙宫和神枪会的匪贼，大人横扫千军，大人所向无敌。 <laughs> 好嘴啊！这这些人，嘴炮，违纪，帅帅帅帅。 三毒龙出，哎，毒龙出动。就小兵到后面应该是不会上到场的啦，因为后面也会有一些主力的人物会加入我们啊，像他们。迎风怒号，正极直线，夜上高方，点穴喷内镜。文某乃是朝廷命官，哪个可能跟那些土匪些同流合污啊？ 杭州师傅六上门高手，因个性刚直受朝廷排挤，后后跟因阻挠东厂行事惹杀杀身之祸。宣宣一法之气被隐藏世所救，对就此对朝廷心灰意冷，而降入风都执掌赏罚，只用一指金铁断铸判官笔作为武器，是是任血打血的人手。笔上朱砂碎取是鹤顶红，见血封喉。OK，被东厂追杀，这边应该还没有到，有可能是这一集就会遇到了。 像每一个主线关卡大概都要十呃十几分钟啊，然后冰冠神树有必要弄这个吗？呸！嘲笑这狗屁世道，谁还与嘲笑那帮龟儿子一道？啊，真人真是好用这招，实现五个哦！哦哦！做半婆汤，随我风度，判罪决业。 沈阴断阳，文某乃是朝廷名官，哪个可能跟那些土匪一起同流合污？哦，还有加击退效果。壮志饥餐胡虏肉，笑谈可以匈奴血。杀！各地的党派去像清门大祸。 哼，没什么嘛。呵，简单称大刀一挥，直朝文靖之天灵盖斩去。文靖之如会巨笔当空横架，炸死手上冰刃火星并发，脚下石装碎片纷飞。哈哈，文之府果然高手，何不就此退兵，少伤人命？ 你我尽是浅显，化以为友，为那些被腐败朝廷所遗弃的老百姓，共尽一份心力，岂不美哉？嘿，当真是厚颜无耻！文茂乃朝廷命官，岂会和尔等匪类同流合污？做你的春秋大梦！喝！文帝之一声大喝，卢慧巨比内尽吐无声。严当生此刻内力稍歇，呃，猝不及防。 竟给文静之一笔正开了一仗，不愧是右上门的高手，竟还有如此大的气力。这宫内之脉还在这几年串起了铁面神捕之上。大哥，事情都办好了。哦，动作挺快的，猫妹子，可有碰上什么麻烦？大哥放心，一路上行没能见主，也没能伤着了。哈，有你的。不过现在暂且不忙露底牌，那爷莫再试试这文字。 大胡子，你可别玩过火了。山道上的弟兄见到不少火炮，要是这国官一个下令，嘿，你且放心，这文知府既是赏罚分明，不害无辜之人，如今敌我混战，断不会贸然开炮。哼，那切切实于什么？本官，对不起，本官既已将尔等逼入绝境，如今讨论什么战术都已晚了。 好，文子是阎魔，小看你了。来，咱们在大战三百回合。大人呐，人也到了。好，众将士随本纲，随本官剿匪。是。大哥，我也来帮忙。好，咱们上。 文靖师双手扬舞，数十飞剑朝文靖之周身破绽如游戏般激射而出。文靖师双眉一挑，如握巨笔，飞困舞动，将飞剑全数弹开。风雨飞翔，你是念圣的什么人？小女子正要向你请教这事，你可曾见过他？嗯，本官可没有义务告诉你。你们是什么关系？快快说来。那我为什么要告诉你？奇怪，哎，真奇怪。 你还真告诉他，他是我的夫君？一派胡言！我那聂师兄乃忠义之士，岂会与这山野贼寇成了夫妻？山野贼寇，哼！只怕也好过你们朝廷命官。你，你们朝廷为了逼问我夫君的下落，对我百般折磨。要不是你口中这些山野贼寇救了我。 我可没有办法再听你这些说这些话。秦王灭门之后，本官便没再见过他了，是吗？本官虽不知你如何认识我那念师兄，但与其继续在这些匪类为伍，不如弃暗投明，改邪归正。本官极力替你伸冤便是。哼，伸冤？文大人犯过锦衣卫吗？ 办得了当今圣上吗？话本里那些逼上梁上的故事，本不是空穴来风。小女子还是待在这来的自在些。罢了，你既然执迷不悟，要与这些匪徒同流合污，别莫怪本官不对你网开一面。快跑哦！ 糟糕，我怕孟婆被干干掉！枪枪枪， <laughs> 直接把他戳死！孟婆撑着点，我知道你行的。孩子，娘一定会找到你。鸡三葫芦肉。 笑谈可以匈奴血，杀！壮志饥餐葫芦肉，笑谈可以匈奴血，杀！公孙舞剑，哇，强！哦！ 为什么会有八百滴扣血？是因为我装备了一个武器，它只要打敌人就会扣八百滴血，所以这招我觉得非常好用，超赞的这招。迎风怒号。哇！开水白菜！所有人听手！文大人已败到阎魔手上，快快退兵！ 啊！所向无敌文大人，竟然败了！不 <coughs> 错，我是败了，可我曹官军可没败。众将士后撤，神火队就位。哎呀呀呀！慢着慢着，别开火！别开火！大人还给他们拿着呢。莫管本官，快开火灭了这些匪类！大人爱惜自己的性命啊！ 莫开火，莫开火啊！喂，老大哥，这下如何？咱们可没本钱对付这么多火炮啊！文知府，诺你还想见到你的家人，严某劝你还是快快收兵。你，你这是什么意思？你的家人如今正在咱们手中。严某竟你是条汉子，不想多伤人命，本想以江湖规矩办了你，了结此事。 可你既想玉石俱焚，严某也能出此下策？还请文知府好自为之。一派胡言！你以为本官会屈居在你们这些匪徒毫无根据的威逼恫吓之下吗？趁早！啊，大人，大人，府里报了急讯，夫人和公子真给人劫走了！你、你、你说什么？文知府，你若愿意退兵。 并且答应日后不再找咱们麻烦，严某向你担保，定会将夫人和公子安全送还。严某也会尽力约束弟兄，不在你杭州府治下添乱。咱们各退一步，谁也不亏，如何？传令下去，收兵。大伙都听到了，算了算了，回家领赏了。哎呀，老弟，你这蠢脑袋，文大了还在？这话能这么说吗？收兵，收兵。 大人下令收兵了，来个人去搀扶大人啊！你当真卑鄙无耻！孟妹子，你去放了他们。是大哥。严某一向说话算话，究竟卑不卑鄙，文知府你自个去评断吧。哇，好啦，这期到这里结束啊。啊，而且要有心的。 紫金笔，有些那个特殊道具真的要买一下，像我刚才就买了一个这个血玲珑，一人心软。 <laughs> 好啦，这一到此结束啦。那喜欢频道欢迎到影片左上方的图片按格订阅，欢迎到粉丝下右下角的订阅小框框，把铃铛打开。也谢谢大家这收看，也欢迎到粉丝粉丝页按着赞。你手中最新消息，谢谢大家支持收看，谢谢，拜拜。